हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स ये गूगल शीट ओपन किया है मैंने और सवाल एक हमारे स्टूडेंट का है देखिए ग्रीड लाइन अगर आपको ऑफ करनी है तो आप आराम से व्यू टैब में जा सकते हैं तो यहाँ व्यू टैब आपको दिखाई पड़ रहा है और ये ग्रीड लाइन जो दिखाई पड़ रहा है इसको आप ऑफ कर सकते हैं बस इस पर अनटिक कर दीजिए ग्रीड लाइन गायब हो जाएगी देखिए ग्रीड लाइन अब नहीं आ रही है देखिए ये पूरा खाली हो गया ना ग्रीड लाइन ऑफ हो जाएगी ऐसे ठीक है अगर आप इसको वापस से लाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे जाइए और ये ग्रीड लाइन पर टिक कर दीजिए तो ये फिर आ भी जाएगी दोनों ही तरीका बहुत आसान है ठीक है अभी आपको फॉर्मूला बार दिख रहा है ये जो है इसे फॉर्मूला बार कहते हैं यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला फॉर्मूला बार दिखाई पड़ जाएगा ठीक है लेकिन अगर आप इसको भी ऑफ करना चाहते हैं तो यहां पे जाइए वापस से व्यू टैब पे और ये फॉर्मूला बार पे ये जो टिक है इसे अनटिक कर दीजिए तो बस फॉर्मूला बार भी आपका गायब हो जाएगा